时的时候没听说过有工会，只是在二零一零年的时候，就是爆出那个连环跳楼的事情之后了，才听说他的厂里面是有工会工人啊，去找那个工会了解、详细的问一些，要什么工会法律的一些册子啊，详细的是很难要得到的。所以我们了解工会的话，只能自己通过网上去搜索资料啊，去了解一下工会是什么样。 员工是集团最重要的资产，我们坚决遵守国家法规及 ICC 相关的劳动保障要求。所有员工平均工资均高于当地最低工资标准，同时每年与集团工会签订集体谈判协议，使员工权益得到保障。不是他们认有这个集体劳动合同嘛？前面看他贴出来的集体劳动合同要我们底签的。 就前工资涨幅不低百分之三，但其实幺六零我们这个群体没有担心。他我感觉你就是个工人嘛，闹能闹出什么大幺蛾子来？郭台铭势力那么强，你跟他斗也是鸡蛋碰石头，反正他都撑着。我我就说了，你违反这个集体集体协商的不是有合同吗？你既然拿不出来的话，你违反劳动法的。他说我违反。 这么嚣张，没有人相信工会是独立的。像主席这些都，大家都有传闻是过他们的秘书，然后下面这些各个部门的这种工会的驻点的，这些又是各个部门的这人资或者管，这些是生产管理这些。我在富士康待了八年了，我从来没有感觉到工会那边给为我们员工做过什么。 就水现在这样流一台接一台的这样流，然后他就把这个让你签字的单放在这个机器一起，所以流到你面前，你把机器拿过来，后面把这个纸条签一下字，然后又这样这样换了流，然后他有个前计员，就这样他会跟着这样走走走，走到县委，他就把这些人家签过的纸条全部收起来。县长、所长都在你们旁边看着，对，很多眼睛盯着你看你选的谁，而且投票的票上面。 要写自己的姓名的，要实名投票，而不是匿名投票。公有投票的行为都是按照他的要求去投。大致的方向是这样的，啊，工会小组的票基本上是投给了生产的组长；会员代表的那个票基本上是投给了那个科长；还有一些是工会小组长那个票是投给了县长。基本的县长、组长和科长，这这三个级别的了。如果你要是…… 没有按他的做，没有按他说的做的话，县长都会给你穿小鞋了。就是你没有服从他的管理，就给你穿小鞋了。大家也很明白，一般县长说的啥就是啥，然后就要跟着去做。